بالنسبة لزواج المرأة المسلمة من غير المسلم هذا لا يجوز الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم شرعا بإجماع العلماء لا يجوز للفتاة المسلمة أن تتزوج غير مسلم يقول إن نكاح الكافر للمسلمة كان حلالا قبل الهجرة وبعدها إلى سنة الست وفيها بعد الحديبية نزلت آية التحريم كما صرح بذلك العلامة ابن حجر الهيثمي وغيره يبقى إذن آه، كان حلال وقد صح أن النبي زوج بنته زينب عنها آه، آه، لأبي العاص ابن الربيع قبل البعثة وبعث الرسول ثم هاجر وهاجرت معه وهي في نكاح هذا الكافر أبي العاص ولم يكن مؤمنا الزاكى واستمر الأمر على ذلك إلى سنة الست فلما نزلت آية التحريم لم يلبث إلا يسيرا حتى جاء وأظهر إسلامه فردها الرسول له بنكاحه الأول